szíszír, vízet áraszt, virágom, virágom, minden matátásod választ, öcid, virágom, öci, Bocs, csak így félbeszakítalak. Igen? Figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy nem szeretnél valahol máshol énekelni? De hát én csak a következő öt percet akarok. Micsoda, te, te énekelni akarsz? Öt percig? Persze, mindenki kap 5 percet a színpadon, nem? Jó, igen, ez igaz, persze, de nem szeretnél mondjuk inkább, mit tudom én, gitározni, vagy, vagy zongorázni, vagy, vagy táncolni. Igen, ez az táncolni! És akkor valaki mondjuk kísérhetne valamilyen hangszeren. Teső? Igen? Én nem tudok táncolni. Igen, de az az igazság, hogy énekelni sem tudsz. Micsoda? Nem tudok énekelni? ezt menni szeret mondani? Te ajas! Te ajas! Ezt lehetőséget akar is kapod akárki! Jó, jó, jó, oké, oké. E, igen, megígérem, hogy te is megkapod az öt percedet. Rendben? De Öci? Igen? Egy valamit azért ígér meg nekem, jó? Igen. Még egy kicsit gyakorolj, kérlek. Oké. Okay valahol máshol. thank